a querer de lejos, porque cerca dueles más. Yeah. Te prefiero mis recuerdos que volvernos a encontrar. Te voy a querer de lejos, porque cerca dueles más. Yeah. Te prefiero mis recuerdos. Please try. querer de lejos, porque cerca dueles más. Yeah. Te prefiero mis recuerdos, que volvemos a encontrar. Puedo darte mil razones y que te quieras quedar. Encontrarás alguna grieta dormir mis recuerdos que volvemos juntos